болсаң болбой қалып тұрды құдай сақтасын да егер бірдеме болып кете тұрған болсаң сен точно ушу біреуге тиіп тұрмышқа шығып кетмексің иә өзбек қайдан сөйлеп өтші пожалуйста жоқ эми тимексің да кімге кимге тиет элең айтчы тиймек эмесмин эч кимге эмнеге тием эми мисалы эми анда ким менен жашайсың анда өмүр бою ким менен жашамак эле ой мына сиңдим менен жашай берем өмүр бою ошентсең болот ой ой шемшектесі сен өзің не қылмақсың айтшы азыр эле мен бирдеме болуп кетсем үйлөнчүдөй болуп турасың э жок мен үйлөнбөдүм эмнеге үйлөнөм анда айтчы ким менен жашайсың мен деле ошо сенин сиңдиң менен эле жашап өтмөкмүн өмүр бою эй ким менен бычакты алып берчи башты оорутпай болду бычакты алып берчи